Selamat malam pemirsa Kampung Indonesia yang dimanapun ada berada. Tetap bersama Kampung Nesia. ya kesan-kesan dan pesan saya selama bekerja di kampung Nesia ini menyenangkan, asik, di sana nambah teman, tahu kampung-kampung lain yang kita kunjungin, itu itulah. Sangat berkesan sekali, e, mempunyai banyak teman, terus banyak pengalaman juga. Jadi lebih tahu sejarah kampung, jadi lebih tahu detail-detail kampung. Ini sangat senang dan banyak pengalaman, sangat menyenangkan dan bisa kenal banyak orang. Bisa lebih dekat dengan masyarakat di tempat saya sendiri, lalu bisa mengenal kampung saya sendiri di sini. Menyenangkan karena kita menemu, menemui banyak teman dari kampung-kampung lain dan kita mengenal kampung lain dari seluk-beluk sejarah hingga penduduk-penduduknya. Terkesan karena kampung Indonesia ini um, bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat. Sangat senang dan bagi saya Kampung Nesia ini menarik bisa mengumpulkan teman-teman. Semoga proyek ini kedepannya dapat berjalan dengan lancar. Uh, orang jadi tahu tentang eh, kampung-kampung uh, yang telah kami singgahi atau kami datangin. Semoga kalau masih ada pekerjaan film kayak gini itu kemaja yang dilibatin itu lebih banyak. Kesan-kesan saya dalam mengikuti Kampung Nesia Dika dulu mas Mas kat dulu lah kakak jongguyo Mas